Кеңнелемен сақабыт сирин устун тарбақтаргар талааннаах, мындыр өйдөөх, ураты туағара жоғырдағы жон түйөлбө-түйөлбө айы былыр бұлыргаттан бар болаллара. Кейінлер аян тахарбыта имнилара, оңор оқықтыра, жон нуруот туғығар тухалаан, олоққа чааққа туттуллан келлектіре. Оттон чүріпчіл ұғынылан көрір боллыққа манна да араас жоғырдаақ, сатабыллағы жон ағияға суақтар. Бир оның кейіннен Филипп Филиппап болар. Кини уонча сыллаата бээтай бүт киһини эдергер түһэрэр аппаратын туһунан бу күннерге олохтоох каһыакка интернет ситимигер кэпсенен киэҥэйге билле. Төнүргүн бастан туран дураба. Дураба. Аха, де бастан бэяган билиһиндер эре бу хантан төлүттээхини бутуһунан. Бугасты кэпсэре. Мен тан ямам катылылар. Де мен начырып чалыры. Кырар дахбеттен радиолюбитель. Э, нарыты пайкалыр рас ради детальдары үйрәтер э, ради передатчиктары тим бем жебер өнөрө курстарга үйрәмдим компьютер онна телемастер кенигер онна медтехникага стажировкаламдым балаха балаха аппараттарын оңрорга онна манна чүрүпчү балаха терлиле дедим наука ден бары бүтен науканан бу жартамдым уан хубола ол э, ите жалхан сиридүнен сүйрерин билен баран ол онтаныланар ити наукаға охтан наука дике бардым отто сүрүннэ манна колобура э, э, туок кайыскатына қанны қайысқанына үлелер оңоргон эмбе мен аны ити тас жок жалхан энергетін бәйтін үрдүнен сүйдер херанығар жалқаны үппат э, әбіттен оны бұ ол жалхан энергияда бұ сердіні сүйрен бұ отмас түгіттен энергия тақан бұ озон оңырон көй қаланы өскетер әвіттен ити итинне тухайынтын ити вопроска нарылы Атын мен бұ ол инен жарқынақ бұттан интернетке YouTube канала хамын кепсивин бартын хагастык тугу билбиппин бартын ол ну э, үгүс жоннор хәңәрәлләр үгүс жоннор утараллар индик болбатак тен ата эм бең бу оту махы эми биретаган ди аха мен <coughs> э, мен буланы от э, тахатын олата бу от тогомандык быхылай бу тоғыманнык э, формалағы иден. Оны уланы бұ хандык бағар юнайы э, форматын улан көрдіқына кені бұндық э, бұға құдық сытыя бит. Ол хытытынан бұ энергия тахан барар бит. Ол сүйрі сүйрәхіджер энергия бұ. Ол энергия тахан барар дегер онны нада бит бұ. Хуга. Онтон түгірік болаңына ол энергия онны наоборот хаханыллар эбит мунюстар ол энергия бу от силихиттен арас молекулалары оморонылан от э, үйнеригер анны көмөл эбит бу ол энергия тахытыгар манна э, плюс энергия тахар минус энергия кирен ол э, серттен плюсовой молекулалары манна бейтер тарданылар оны түргенник үйнер эбит ол оны те үйәртәбін бұ. Именно бұ от форматын. Тоғымандық бұхылаға еген. Ябылка арбуз қолыр төгірікте. Онтан атын бұ оттор мастар бір міндік сыды формалар міндік сыды болар. Бұ энергия та хаммардан ден міндік оңғылу өтебет. От маға үйәртәхедден ол чауқан сер дүнен сүйрерін үйәртәхедден тұлық чеңі келбедім кейі әме от күддік о энергия тахан бара рыгар онно ананан холу дебит ол гудук бу баттах пыт ите энергия тахан бара рыгар онно на дебит ол энергия тахан бара рыгар э, мандык э, кихеха водород киреребит водородун буланы ол собоны радикаллартан кихине харыстыр аны туран америка ученыйдара быхарбыттарынан кеһи хаанын нүңі электричество астығына төт э, бес жаһынан столовой клетка э, индуцирование ден барарабыт ол э, америкалар аспыт туактарынан оны те бу үнайттан бу кехиттен энергия тахар дени холбатахо бу кеһи нүк эдеригет уже оңхуллу бүдөбүт. Эрдеттен айылханнык кихин оңор бүдөбүт. Оччоға кихи бұхатат тақайынат кигінен бұл энергияны тахарар ухуктардақ болуқтақ энергия тахар ухуктардақ болуқтақ. ол энергия бардағына эдер Нүргүні ағыяқ сыллағыда Германия кейіне сұтар біліғы қалымат расатын ұстын аян дейін документаліні кейіне ұстан кейіне әдіргер түйәрер аппаратын ұлғандық сәңәйрен бар бұттыра. Маннан Нүргүн сақа сірін интрейіне кейхетін бұғытынан көстен кейінеға бір сүрін местіне ұлар. Бүкінлерге кейіне Германия қораттыргар ұлған экранға көсті тұрар. Эти келейлері бастан тұқтан Поляк окей бу калма трассатын қағыққа каһыкка өт бәйтін, польша каһытер ол кенеге құрый хурибут ол кинигетинен немес кейіне ұстар группата кәлін, ол калма трассатын ұстан бар бұда. Оны ол поляк журналиһе мин туспунан кинигетиер хуриемиспит ол енді ол неместер мегин бұландар ол телефоннандар келенеме ол кепсетен епсетен ұстан бар бұттыра онда бұл білген адуктарен кейіне оран тахар бұттыра өз. Білген э, бұл кейіне дерге төхөрөр аппарапытын э, водородынан өт ұтын. бу технология улана ол тас жоғырдынан чалхан энергия түгер э, мас чогун замыкайдыр ол мас жоға замыкайдыгар мәндік әлбек э, водород тахар ол водород бу сири дүттен таххан иһен колобур теллей хелапетигер иннен э, теллей ол водород рихтәк бәйтер әлбек. ол еген теллей хелапелах оны улана э, бігі оны үтүктеммит бу сварышнай трансформаторы онна мас чогон уанныгар замыкайдыбыт Оны гидрокарбонат тен молекула тахар, уна водород. Бұл аны обычной сварочный, напряжение. Оны э, бу маны бұл угигер угигер бұл замыкай дейбіт, аны эти пузыриктер тахалар водород кені. Э, эти водороду халапанан нигар тахарық бұд, оны уматан көріқ бұд. Э, тояхана водород у ол оны білейін бүт. көрекпіт бұларау бірден отық бүт. Колор у кислород, на водород булагаде. Аны ол кислорода хайр. Мас жоған күтті маян қалар. Очоғына водорода үйе тақар. Бұ мандык метод хамай раз водороды тахарар. Олата кине чистый водород, газ брауныгын ботақ. Именно ол атомарный водород тен тақар. Тұх көдірем. Бу Э, водород салгыны кытта холбастауна э, эстер колор хап аны уланы бе онну тухтан көрөхпүт эһен көрөхпүт э, водороды кытта халгыны колбан барамбыт Қалар эти водород халгыны гытта холбастауны эстер. Бу уланы э, у бутугар э, электрод өт. Электрод бұл буланы бу высоковольтный генераторға кирде. Бу высоковольтный генератор қаз э, бейді умножителіттен хүрбәхетті тұхынша волдыта харар. Оны мәнік әбән ер, бәйбәтігер. Бұ ортатуғар өсө әбі күйірдер трансформатор тұрар высоковольтный. Бу ағыс тегінші вольт переменной напряжение тахарар, кірі мощностях. Ол энергия манна күйірен күйірен бұ аппаратқа керерігер. Уже сүз он тегінші вольт тахар. Олата примерно манны күдік искралын әп энергия Бұл Бу күрдік нүргін кехіне дергер түйірер аппаратыгар бейте олордо білген қайдақ боларын бүт. Олай бүтін тұққар жері олар оқынады он он беш жылда жасаңара онтон эдерге түшө кумагарар булхана э, бес алты жасы болур окуннады уну постоянно водород выделяйдан хиханада мында алыра чогу оостараңы очогона ол водород барта еха кирен ихе э, элбах кихе олорор булгана бу улах емкаха улахан болунада элбах кихе олоруруга кихини эдерге түһәрер аппаракка бәйем олорду. Уонна бұл чакчы баттактарым, уонна бұл илибер бар күйлер қамсырларын бәйем эппинен хамдан биле олорауын, билигин. Кихи бу аппаракка олордоғына чакчы дағаны этесине чепчебитин тұтатына билер эбит. Оны теңе кихи карага көрөрө жеңкерер, ұрағырар эбит. Жоңон рокка қайдақ тухалаақ кыны қахабиин некеттігер бұл тұғынан кәпсер мен қалауыр бәйім ханавар тоғара же қос болан баран онна аппараты тұруыр ханада онна бәйті клуб күддік кем бағарбыт келен онна олырон хыннянан сылатын ұстан барарыгар оннаттан әдерігер түхер бұлағына сыйя вая дәрдерер түхектіра Бұқырдың жон тұғығар туағаме үтүйені туғалаан тол дейін толкүйдақ, чұрапчалықтоға Нүргін Филиппов салғы баға саната әлбәқ. Онуға қаяме анал жон көмі болан үлетін сетерен, сихили өретін барықтырғар әліні қалар.